حكمك يا مبارك ماتت باسم الوحدة الوطنية باسم الوحدة الوطنية حكم وزير الداخلية حكم وزير الداخلية باسم الوحدة الوطنية حكم وزير الداخلية حكم وزير الداخلية ولا عدلي ولا حبيب ولا عدلي ولا حبيب هنحاكم وزير تعذيب هنحاكم وزير تعذيب ولا حبيبي ولا عدلي ولا حبيبي ولا عدلي كلية الناس وأهلي يسقط يسقط حسني مبارك يسقط يسقط حسني مبارك يسقط يسقط حسني مبارك قليل من الشعب اختارك يسقط يسقط حسني مبارك يسقط يسقط